iqro bismi robbikallazi xalaq ilmning iymonga bog'liqligi mana alloh taolo o'qi degan ilmni bir necha qismlarga bo'lamiz o'qi bu qiroat birinchi qiroat birinchi o'qishlik bu bahs va iymon qiroati deb atasak bo'ladi birinchi o'qish shunday o'qishki bahs qilamiz istaymiz va Allohni taniganimizdan keyin iymon keltiramiz. Bahs va iymon keltirishlik qiroat. Val asr innal insana lafi khusr. Asrga qasamki, barcha inson ziyon, baxtsizlikdadir. Alloh taolo qasam ichib aytayapti. Odam bolasi borki, dunyoga kirdimi ziyonda. Haqiqiy ziyonkor kim? Allohni tanimagan uni manhaji bilan yashamagan inson chunki Allohni tanimagan bo'lsa robbisini ko'rsatmasi bilan yashamagan bo'lsa o'zi bilganidaqa yashagan bo'lsa bu bilgan narsalarni hammasi o'lganda yerni bu yerda qolib ketadi bir kishini bir kunlik daromadi million dollar deb tasavvur qilaylik bir kunda 1 million dollar pul topadi agar shu odam Allohni tanimagan bo'lsa mana shu oyatni so'zi bilan oyatni dalili bilan bu odam haqiqiy ziyonkor kuniga million dollar topib ham zarar ko'radimi odam ha zarar ko'radi agar ollohni tanimasa chunki birodarlar o'lim shunaqa narsaki insonni hayotidagi hamma narsani tugatadi insonni o'zini tugatmaydi boyni boyligini ketkazadi kambag'alni kambag'alligini ketkazadi Kasallik kasalligini ketkazadi xotirjamda xotirjamligini ketkazadi xavotirdagi odamni qo'rquvini tugatadi. Ammo insonni o'zini tugatmaydi. Inson o'ldi, shu bilan tugadimi? Yo'q, birodarlar. O'lim insonni hayot yo'lidagi bitta bekat. Uni totib ko'radi, yana davom etadi inson. Agar shuni bilmagan bo'lsa, haqiqatdan eng katta ziyonni ko'rgan odam mana shu inson bo'ladi. Shuning uchun oqil inson har kuni o'ziga shu savolni berish kerak mana shu qilayotgan ishim oxiratimga foydasi bormi yo'qmi atilla menga kerakmi shu narsa oqil odam o'ziga shu savolni bersin shu qilayotgan ishim gapirayotgan gapim menga kerakmi kerak emasmi ikki kun umringiz qoldi desa nima qilasiz haqlarni berasiz qarzlarni to'laysiz kimni xafa qilgan bo'lsangiz yugurib borib nima qilasiz soatga qarab turib uxlamaysiz ham даже chunki qancha qoldi qirq sakkiz soat qoldi bor yo'g'i ana shu paytda qilasiz eng kerak narsani o'sha paytda qilgan ishingiz eng to'g'ri ish bo'ladi o'sha paytda gapirgan gapingiz eng kerak gap bo'ladi ungacha muammo nimada bizga qancha qolganligini birov aytmaydida bizga oqil odam o'ziga shu savolni berish kerak menga oxiratimga shu narsa kerakmi yoki yo'qmi لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء payg'ambarimiz aytganlar agar bu dunyo ichidagi hamma zeb ziynatlari bilan Alloh taoloning nazdida chivinni qonatishchalik qadri bo'lganida bu dunyodan bu kofirga bitta kofirga bir ho'plam suvni ham bermagan bo'lar edi siz bilan biz intilib o'lib qolayotgan kesa quvonib topolmasak siqilayotgan mana shu dunyoni matohi shu dunyoda zebi ziynati Allohning nazdida chivinni qonatishchalik qadri bo'lganida kofirlarga bir ho'plam suv ichirganchalik ham bermas edi chunki bu narsalarni maqsad qilib yugurishlik to'g'ri emas edi musulmonga rizqingga yozgan banda ijanaver onasini qorniga joylashib bir yuz yigirma birinchi kunga to'lgan kuni alloh taolo uni rizqini yozib qo'ygan siz uni g'am qilsangiz ham o'sh keladi g'am qilmasangiz ham o'sh keladi siz nafaqat mehnat qilib qo'yish sababini qilib qo'yishlik lekin shu narsani maqsad qilib boshimizga kiyib olganmiz topayotganlar endi topolmayapmizda bo'lmayapti desa topayotganlarga ham yetmayapti ishonaveringlar to'g'rimi topayotgandan so'rangda avvalgidaqa emas deydi demak alloh taolo bizga o'qi dedi birinchi o'qish bu bahs va iymon o'qishi bahs qilamiz Allohni izlab topamiz va unga iymon keltiramiz